Mitä tekisit, jos tietäisit kuolevasi huomenna? Miksi et tekisi sitä jo nyt? Mikä sinua pidättelee? Suomi on vapaa maa. Voiko mikään maa olla vapaa? Raha ratkaisee. Mutta voiko rahalla ostaa onnellisuutta, rakkautta tai maailman rauhaa? Eri mieltä oleminen ei ole kivaa. Uskallatko sinä kertoa mielipiteesi ja sallitko sen muille? Muut paheksuvat itsekkäitä. Elätkö sinä omaa elämääsi vai muiden elämää? Lisää kysymyksiä ja vastauksia löydät vapaana elämisen taidosta. Kirjoittaneet päiviä Santeri Kannisto, kustantanut Ateena Kustannus Oy. 2014. Free at last! Free at last! Thank God Almighty! We are free at last!